bezala gaur eh, jendetik algura emengo toki emblematiko honetan, Donostiako Gulebarreko kioskoan. E, guk pasaen urteko, 2000 eta maudesteko garaipenen balantzea egine genuen gaur, izugarizko datu positiboak ditugulako, eta ulertzen dugulako datu hauek e, ba, bueno, jendeak ezagutu behar dituela. Pasaren urtea guritzako, gure historiak urterik e, positiboena izan delako, eta batez ere pasaden astean, aste artean, zehatz E, Euskal Gobernuaren bitartegaritza zerbitzuak datu batzuk ere publiko egin zitulako eta datu hauek gure datuekin kontrastatu nahi genituelako. Eta Gipuzkoan bakarrik bi kaleratze saiestu ditugu, amaren kante e, e, ditugu, bertan berautzi ditugu, amasei ejekuzio hipotekario e, suspendituak gelditu dira, horretaz aparte, eunda berroita mar e, kaltetuen e, familien eta zordun, fedoneko zordunen egoerak konpondu ditu plataformak, berriz ere, dei bat, egin nahi diogu, e, ba, bueno, abusu finantza, finantza maula izugarri honen, biktima e, den mundu, mundu guztiari, gure plataformatik pasada din, gure emaitzak Euskal Gobernuaren zerbitzu publikoak lortzen dituen emaitza, baina asko ere positibo eta direlako. Guk lertzen dugu, herri mobilizazioak, instituzioen laguntzak eta gure tengabeko kaleko presentzia funtsesko dela, eta horre ari gara demostratzen. Guk bat gu mobilizazio hori gabe, ez genituzkela gure eh, emaitza hauek lortuko. Eta hortaz, guk gaur argi eta garbi dugu honetan jarrituko dugula.